Velkommen til Ekstremsportveka 2018. Hey! God dag og velkommen til tredje dag på VK. I dag er vi i Nordheimsund. Her kan du se KBT Trail Arena. Dette er en fantastisk plass. Bak oss her har du uh, forskjellige sånne eh, seksjoner i både tre, dekk og stein og tømmer. En veldig vakker plass å sykle. Se på disse triksene av Erik Solbakken. Eirik Ultang, Knut Fosse, Vetle Lynghaug og Kristian sier Bergesen. Det var kjempebra. Få se på reaksjonen til dette trikset. Helt vilt. Det var helt vilt. Som utøveren selv sier her, dette var helt vilt. Ville tilstander på Voss. Nå, nå,